嘿，我 Louis，今日同大家睇編進一期嘅兩房，講紧實用面積就五百三十八尺。我哋睇睇咁一入門直出就係一個客飯廳，前面有一個方形嘅露台啦。咁望出去會望到少少海景。咁呢邊就將個中心廳嘅右手邊就係一個廚房啦。成個廚房就好視正嘅，咁兩邊工作台面啦，儲物量都够嘅。 呢邊會有一個露台仔，户主就改咗趟門啦，咁下位嘅啫。咁成個位置都好方正，咁有個大窗台，樓底夠高嘅，浴室就好企嚟，咁三件套啦，有窗嘅，兩組鏡櫃，主人房就相當大嘅，咁呢邊擺咗張五十嘅百蚊，一組大衣櫃。大家對呢個單位有興趣，歡迎翻嚟我，拜。